Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anta Komarudin Saya dari kelas 12 IPS 3 Akan menjelaskan tentang inti masalah pokok ekonomi Inti masalah pokok ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan Antar kebutuhan manusia yang tidak terbatas Dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas Selanjutnya Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua yaitu klasik dan modern. Klasik ada produksi, produksi menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Konsumen kegiatannya menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang barang yang dihasilkan oleh produksi. Selanjutnya, modern ada what, how, for home. What bar barang apa yang akan diproduksi, how bagaimana barang diproduksi, for home untuk siapa barang diproduksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.